ሰባት ቅድመ ሁኔታዎች አቅርባችኋል። እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ መንግስት ባቀረባችኋቸው ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ምላሽ አግኝታችኋል ወይ? ምንም ነገር የለም። ኢትዮጵያ መንግስት ጋር እስካሁን የምነጋገረው በጠመንጃ ብቻ ነው። የተኩስ አቁም ስምምነት በጠመንጃ ትነጋገር አትችልም። ቅድመ ሁኔታዎቹ ምላሽ ካላገኙ ቀጣዩ ሁኔታ ምንድን ነው የሚሆነው? ያው እነዚህ ምላሽ እስካገኙ ድረስ ውጊያ እንቀጥላል ማለት ነው። ቅድመ ሁኔታው ላይ ህገ መንግስቱ እንዲከበር ጥያቄ አቅርባችኋል። በአንጻሩ ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ መከላከያው፣ የስለላ መስሪያ ቤቱ፣ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ወደ ትግራይ እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም ይላል በግልጽ። በአንድ በኩል ትግራይ የፌዴራል መንግስቱ አካል እንደመሆኗ ሊጠበቅላት ይገባል የምትሉትን ጥያቄ ታቀርባላችሁ። በሌላ በኩል ደግሞ የፌዴራል መንግስቱን ስልጣን ትከለክላላችሁ። አላችሁ። አይጣረስም ወይ ሁለቱ? አቶ ጌታቸው አይጣረሱም። የፌዴራል መንግስቱ መስከረም ሀያ አምስት ስልጣናው በቅጥፋል ብለን እናምናለን። ግለሰብ የሚመራው ወንጀለኛ ተቋም ጦርነት አድርጓል ብለን እናምናለን። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ስም ጦርነቱ ስላደረገ ህጋዊ አያደርገውም። ስለዚህ እያለ ያለ ነው። ቀጣይ ግንኙነቶቻችን መደረግ ካለባቸው ህገ መንግስቱ መሰረት አድርገው ነው ነው ከዛም በመነሳት ነው ከአንደኛው condition እኮ መስከረም ሀያ አምስት በኋላ የወጡ ህጎች እንደሌሉ ይቆጠሩ የሚል ነው። ያቀረብነው ሀሳብ አለ። ስለዚህ አሁን ይህ ወንጀል የፈጸመውን መንግስት ነው የሚለውን አካል እንደ መንግስትም አንቀበሉም፣ ድሮም አንቀበሉም፣ አሁንም አንቀበሉም። ስለዚህ ህገ መንግስቱ መሰረት ይሆን ስንል ህገ መንግስቱን ጥሶ የተንቀሳቀሰ ወገን የጣሰውን ነገር መልሶ አውጥቶ እንወያይ ነው እያልን ያለ ነው እንጂ መንግስትም ሆኖ ይሄ ህገወጥ ተቋም ህገወጥ የሽፍቶች ስብስብ መንግስትም ሆኖ እኛ ጋር መደራደር አለበት የሚል ነገር አለ። የሚጋጭ ነገር የለውም ማለት ነው። በእነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ለመደራደር ፈቃደኞች ናችሁ? of course ግልጽ ሆነ ነው። በውይይት ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም እናርግ ነው። conditions for negotiated ceasefire ነው የሚለው። ከተደበደብ በሀይል ከወጣ በኋላ ተገደ ከወጣ በኋላ ተኩስ አቁም ያለው ማለት አይደለም። ይሄ መንግስት ነኝ የሚለው ወገን አብዛኛዎቹን ክፍለ ጦሮችን በሙሉ አጥቷል። ተዋግተው ጨርሰናቸዋል። ይህን ካለ በኋላ ማድረግ የሚፈልገው ምንድን ነው ስትል የለቀቀው ቦታ በሰላም እንደለቀቀው የተነጠቀውን ቴሪቶሪ በሰላም እንደነጠቀው አድርጎ ሌላውን ሰው ማጭበረር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማጭበረር አንፈልግም፣ ግን ይህን ተቀብሎ ወደ ውይይት ለመውጣት ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ ችግር የለብንም ነው እያለ ያለ። አሁን ፈቃደኛ ሆኖ ይወጣል አይመጣም የራሱ ጉዳይ ነው። መብራት አጥፍተ እዚ ሀገር ስልክ አጥፍተ የህዝብን እንቅስቃሴ ሆስቴጅ ይዘህ ማገቻ አርገህ ስለ ሰላም ማውራት እንዴት ይቻላል? ነውር አይደለም እንዴ? ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል ነች። የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን የሚባለው አካል ነች። ትግራይ ህዝብ የሚወስነው ውሳኔ ኋላ ምን ያው ነው የሚሆነው። ግን አሁን እስካሁን ባለኝ መረጃ፣ በእኔ እምነት ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል ነች። የፌዴሬሽኑ አካል የሆነችን ክልል በሀይል አስከብራለሁ፣ ህግ አስከብራለሁ ብሎ የተንቀሳቀሰ ቡድን በሀይል ተቀጥቅጦ ከወጣ በኋላ መብራት አጥፍቶ፣ ስልክ አጥፍቶ፣ ሁሉ ነገር አጥፍቶ አይ ተኩስ አቁም ያለው ቢልህ ልጆች መግደል ነው ያቆመው አሁን አሁንም ያቆም አይመስለኝም። አውሮፕላን ካገኘ ልጆች መግደል የሚቀጥል ይመስለኛል። አስገድደን ስላስወጣ ነው ይሄ ሀይል ተመልሶ ተኩስ አቁም ያለው ቢለኝ ተኩስ እንዲያቆም አስገድጆ አቁሟል። እዚህ አካባቢ ተኩስ በሌላ ቦታ እየተኮሰ ነው። ያው ግን የተኮሰበት ቦታ ድረስ ሄደን እናስቆመዋለን ነው እያለ ያለ ነው። ስለዚህ ይቁም ከተባለ ሌላው ሰው የሚል ከሆነ ማቆም ካለብን መባል ያለባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ይህን ካረገ እናቆማለን ነው እያለ ያለ ነው። ካልሆነ መብራት በኃይል እናስቀጥላለን፣ ስልክ በኃይል እናስቀጥላለን። ልክ የእህቶቻችንን መደፈር በኃይል ለጊዜው እንዳስቆም ነው ሙሉ በሆኑ እስኪቆም ድረስ እንቀጥላለን። ያን ለማድረግ ኬንያ መሄድ ያለብን አይመስለኝም። ያን ለማድረግ ደሴን መያዝ ያለብን አይመስለኝም። መያዝ ካለብን ግን ይዛለን ማለት ነው። አቶ ጌታቸው ረዳ በጣም አመሰግናለሁ።